Итак, кто что, а мы все еще продолжаем лепить вареники. На, катай. Катай. Вот и мне уже тоже скучно. А что делать? привет. А что это у вас тут происходит? Ну, ня-ня, вы опять что ли лепите вареники? Ну, И не надоело вам, а? Может, ну, ну я страны смутно, нудно. Что-то вы как-то это... Ну, как-то вы лениво лепите. На, пик. Пик. Ну, раз вы лепите лениво, тогда давайте сегодня будем лепить Так. Бери полосочку и теперь на нее. Да, все правильно делаешь. все. Да? Очень правильно. Ой, шапку сняли. Ну ты одной шапку закончится. <laughs> Шапочку нужно вернуть, это а как же без шапочки. Так, папа, ну поаккуратнее, пожалуйста, будь. О. А. Во, отлично. Ага. И теперь, и теперь мы сюда укладываем. Укладываем. Давай. Разлапаем, а? Давай, давай сюда э, капуста. Капуста. Что у вас Фарш. там сегодня, да? Капусточка. Такой полосочкой. Полосочкой, по, аккуратненькой полосочкой, пожалуйста. Поаккуратнее так будьте добры, пожалуйста. Давай, давай близко. Я сегодня шеф-повар. А, что же надо шеф-повар? Да, шеф. Шеф, шеф пожалуйста, шеф. меня сегодня называйте. Шеф, да. шеф, побольше, побольше. Ты что так это... Совсем мало так кладешь. Ты давай-ка побольше, побольше. Шеф, по боках. Так, да не ленись, не ленись. Накладывай, накладывай. Ложечкой, пожалуйста, накладывай. Это Будьте здоровы. Струбко. Будьте здоровы. Струбко. Так ты лепи, чего сидишь? Сама годунулся. Мога да носа в падла? М? Падла. В падла. Jak śliwka w kompot. Pik, pik, пик, пик, пик, пик, пик, пик. Это раз? Так вот, а теперь мы все это дело скручиваем э, в рулончик такой. Того? Такую, э, да, вот примерно так, чтобы такой цветочек получился. Только покрепче, пожалуйста. Но чтобы при этом э, не вываливалось Папа, папа, не Так, вот, хорошо. Под зверька. Хорошо. я сейчас покажу, где там э, остальные мои цветочки Так. супер. Папа, папа, папа. А, видишь, какие ладные квяты. О, так и ладные квяты. Mamy trzy, więc teraz będziemy lepić więcej. Kolejne. Ciup. Так, ну как вы тут, мои ленивцы, без меня? Нормально ленитесь? Нормально ленитесь, да? Так, давайте, давайте, давайте, давайте, еще, еще, еще, еще. Валок, сжимай. Оп. Катайте, катайте, катайте, Супер. давайте, давайте. Ну, балкуй, балкуй, балкуй. Ну. Общи, Общи. будь здоров, пожалуйста. Давай. Вера Доминиковна, справляйся, пожалуйста, с поставленной задачей от шефа. Не надо меня пинать. А, в смысле, я в будках на столе? Ой, простите, ну, пожалуйста. Так. Сегодня буду больше в ботиночках на столе. Так, так, Вы без Ой, меня прям, вы без меня прям не справляетесь. Ну, Вот. Так, теперь, пожалуйста. Это раз Пожалуйста, Верунка, помогай теперь, Верунька, давай накладывай. Да, супер, э, расфаш. Накладывай. Расходуй фарш. Давай, давай, давай, Расходуй. давай, пальчиком. Пальчиком. Пальч, пальч, пальцами так, да. Фарш. Раскладывай пальчиками, вот так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ленивые вареники, они же пироги польские. Ну, с капустом тоже, наверное, jakie to są. Pierogi. Пироги Nie, no leniwe pierogi w Polsce to są zupełnie inne pierogi. To są, to są, to są takie kopytka. Są kopytka w Rosji czy nie? копытка. Takie klocki. Klocki А, nazywają. есть, есть такие, да. Вот их Клюшки просто, такие. их просто мешают с капустой и едят, да? Tak. A my bez No, kapusty, z- tylko my z, e, z, tym, z twarogiem. Ай, Mieszamy ciasto. ай-яй-яй. To jest takie twarogowe. się też na wodzie gotuje. A z góry masełko z cukrem i czasami bugotrachtą. Tada! Ура! Ну что, увидимся, когда закончим э, всю нашу работу. Когда приступим к варению вареников. Верно, помогай, а папа. Ай, до, встречи. Камеры. Папа. Ту, до камеры. Папа. Папа. pa, No, jak w kolegi. No, teraz tak. Mam. Mm. Mama poszła pierogi lepić z zakuliską. A my jesteśmy tak, jesteśmy tak głodni, że nie wytrzymaliśmy, nie? Biera. Kotek też? Ty też? Ty też? No. A gdzie jest zakuliska? Ale tam. вареники доделывать. Так, что мы тут делаем? Так, так, так, так, так. Э, э. А, ну, а это кто? Он, да. Э, так. Кот. Так, значит, вы продолжаете лениться, да? Да. Э, я, я, между прочим, не ленилась, а доделала вареники. Вот, посмотрите, какие. Давай, поставь. Вау! Идешь? Теперь нам нужно скипятить водичечку. Сколько? какой? Скипятить водичечку и залить эти варенчики, э, если их можно назвать таковыми, кипяточечком. Угу. А что будет дальше, я сама не знаю. А! Давайте посмотрим. А то надо кушать просто. Ну, видимо, да. Так что давайте встретимся, когда будем кушать. Угу. уже кипят. Кипят, кипят, скоро мы будем их кушать. Да, мы сейчас их будем кушать. Ура! Ура! Ура! Конечно, не идеальные получились, ну да ладно. Их, их, их, их. Топ, топ, топ, топ, топ, топ. Все, приятного аппетиту. Эй!